この辺に、うい、オッケーですよろしくお願いしますはい、えー、今日は、えー、泥橋に来ております でこちらが、えーと、三重県熊野市こちらが、えー、奈良県十津川村すごいですよねこの県境で今から、ね、この素晴らしい景色の中ストリートしますあ日暮らしがない 東さん今日ありがとうございました、はい、めっちゃ素敵でした何年やってるんですかもうね20年ぐらいになるええー、うん、その前からずっとここら辺住んでたそうそうそううん、生まれこの辺やからねあ、うん、まあまあずっと景色は見とるよ分かってるからはい、うん、それからいろんないい時間帯を今のこの時間帯はいい時間帯日暮らしも美しく泣いてて、うん このボート10年ぐらい10年ぐらいになりますねねうんいや2代目です2代目、はい、乗り心地最高です、ああそうねテクニックもいいと思ううん、いやめめっちゃすごかったさあのギリギリに止めて <laughs> ねあそこ最高でしたけれどもこここって発着場はここここここ、うん、うんうんうん、から出すっていう感じですね、うん、じゃああのー ね、えー、泥橋の川船あの、川蝉に乗りたい方は、あの、泥ホテルがある下から、あの、ボート出てるんで、えー、この東さんが案内してくれます。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。